gosh, oh guys. Hi guys, welcome to the new channel. So I'm here in the house of my aunt in Mansabay. Here's my aunt. Aunt in Dai. Yeah. <laughs> <laughs> palitan. The next day. Manapita. Trời đất ơi seconds later few minutes later. ako na kay ang marinated ani nga kuan. Gimurder. Wala, lagi ka mga pang signal ako. Shells Yes. Okay, bait na, bait na. Yay! Bait na, King. So, Ano ko, bisig kayo ko sa Sige, call. Pwede na, te? Pwede na niya. Pwede na niya. Pwede na niya. Pwede na niya. Pwede na niya. Pwede na Ano, uy, madlok mo. Ate, mo ano? ay din ah. ako. Ay! mo Ano pa? Ay, dami dati ah. Kasi ka, Jilby. Asa man? Ay, ako lang para para. Pauli na bitot ta. Ikaw, May. Isa.